Тихо. Максим, не дури! Да любили бы нам, да любили бы вы, как зимой жизнь ваши дочери сыны. Куда уходят люди, куда уходят пацаны, не просто так встать нам не затерянные пока думка. Причина а у мамы на щите слеза не хранит. Мама посидела и постарела, видно иногда тогда сидела. Ой, мама, мама, я хорошенький нам камни. Мама, мама, не за что как камни, а ты прости, мама, я хулиган. А ты прости за то, что в голове моей туман. А ты прости за то, что целовал, обманывал. Ведь я не думала, мама, я не понимал. Эх, Максим Солевич задолбали.

песни от, от Украины. Я это вообще люблю. Она красивая, стройная леди, всегда была лучшей подругой для своих соседей. Она свободная и чистая не душу без сомнений. Она всегда молчит и скоро скажет свое мнение. Собрать тебя любить и правду ею, так люблю правильном виде она не даст себя просто обидеть. Чугут ты царь, гуд ты год, чугут ты муж, как Ленин, гордая леди, не перед не станет на колени. Кто дал отцу право без совести, ведь то лицо на тот цветок, которого нельзя в пыльцу. Не отлетелись, как путанные люди, сейчас же с мусор. Раздели все мир, сплакали по карманам. Можно сделать сыном его, и после смерти смотрю, а в том самом хлеву лежит моя царица, чтобы быть собрана в кровь самого цветами братцы не дело, свою страну мотаю, мою дело. Вот собрались эти души, еще не пусты, тут кто забрал из нашего дела, отдыхать пусты. Она лежала, дома наша. Люди вокруг шептали, моя страна не упадет на колени. И города станут горой, подвернули, помешают нам дух, свободы напитку, пока в каждом из нас живет душа украинца, моя страна и упадет на колени. И города станут горой, подвернули, не помешает нам и то свободы напиться, пока в каждом из нас живет душа украинца. Буду носить на руках, прививших, нах, прививших, так, но просто чудо слово свою невинную красавицу, я дам победу, сука, победа, твоих законов,